Hello YouTube, what's going on? I got the gameplay, very interesting, so hope you enjoy it and if you do, make sure to drop a like, subscribe and comment down below. Remember to follow me on Instagram, you can find the link in the description. Today we're gonna see the SA Val. Guys, this gun melts everything on the close range, it's very overpowered. So here is how I set up the weapon. Here we need the Vulak 200 barrel for better range and bullet velocity than we need. The Merc Underbarrel for better recoil control and hipfire accuracy. Talking about hipfire, here we need also the 5MY laser, then 30 rounds magazine, the best option we have, and to finish it up, VLK Sterlock stock. This is definitely the best gun with the best time to kill we have for the moment. The only weakness is the very low number of bullets, 30 rounds are not enough for quads, but it should be enough for solos, duos and even for trios if you get familiar with the weapon. That's all from the loadout, really hope you enjoy and I'll catch you guys the next time. Down unit. Mark. You just sent me? Ah. Hadi Yuri hadi. Yuri is down. You can get it. Punch up, punch up, punch up, punch up, punch up. Cool, man, bro. Token move, token move, token move. Bravo, bravo, cara. ok Diga-me puta miniatura. Oh. Pronto. Ó, segura, segura, tá? Morre máquina, morre máquina. Ninguém viu viu essa máquina. Disable, disable. O foda-se. O foda-se. Bravo. Юрий, слышь, мы снайпер. Не плюмай, не плюмай, а ты за квадрат. А -а -а. Что Конец, да? Тут ты при не плюм, Бьярно. Down njeri E, po më në fund Ti vjen të thua për atë të pjatë, marrësh Gjikot është këtu njeri Kujtë se ke dhe një lartë që në mire E, zbriti, zbriti, këtë të bluja Do në pluma, do në pluma Po, po Aty është, aty është akoma Te verda po te bluja. Te bluja, te bluja, tu. Żółty food, nie? Tak, tak. To pierdolę, tak. Kaj mi pluma, no. Down, down, down, down. Down top. Na mora kill, ne? I onda dyce kadra, bo... Acho que ti je, treš tu. Down. Spet, spet, spet, hapamo. On grid. Tem nem jump. Ε. Ωραία, θα πλούν πάθμα. Ωραία, θα πλούν ε, τα. Ωραία, θα πλούν πάθμα. θα putea duca eu pe é, é trei. E, tu te não pus am întâlnit. Ma se gimei... Ma se gimei... Da, ce piastra. É. Ok. Să mă arde pe leonul. Da. dă eu, não eu. Ela na duas. From UAV. Tena, tena, dos. Чески точ, точ, едно. Абе, дай чески точ. Да, да ми идем само. Кто конец? Кто конец? Топятся. Зампорт. See my voting rock and kind of stay on. Java Дядо, все, готовы? Я отсюда кишки, а правда я верно. Diasa scaminiere sună. Să mă join. Da, Yuri? Da, Yuri? Doar că da, monster Oh, bro god Widok Sujora. Bien, Loni, bien, Loni, ni awasz. Enjali. Okay. Capę, capę, capę, grien, grien. A po, bërë Blie, blie, blie, blie, blie, kill e këtë Nice, nice, nice Me duhet le vizën për këtë Mën para Në po, vizën të marrë armë të mirë Down njeri, down, down njeri Betëm se kemi shumë njerëz, akoma e vërdarë Come back here, Liam. Yes, three at it. Yes, see that. Hi, Delona. Μα μου σηκώνει τρε Με μη μάιτας τα στέμα με να τη Meu Cuidado, cuidado, cuidado. Onde eu treino fogo para? Para andar uma zona para. Avisem para terem mais. Estamos a sair. Vou entrar, vou. Oh, Nice. Ebra down yerin, Ebra down yerin. Te jesilia. Ja robię szpijak, że mają kodron. O. Na Majdas, na Majdas, na Majdas. Idziemy na Majdas. этих сранцов и гордятся. А, это девша раса. Шарзоном. Шарзоном. не вытравить, я вообще объезд, но ты просто как здесь надел. Ты идет, конечно. Кувайте ему! Кувайте ему!